Hello，大家好，我是哈波维，今天继续开始我们的泰拳教程。人也许二零一二年你看过那款扫踢教程，今天我要给家做的更加简练。今天再做一遍，然后介绍一下身边的龙赛，然后非常牛逼的教练，之前的一个非常牛逼的选手，在欧洲打遍了，然后现在在我们昆仑决的培训基地做教练，非常棒。今天呢，要演示的是扫踢，如何用右腿去扫踢。第一件事，我先要告诉你的站姿，你要按泰拳的站姿，不是拳击的站姿，拳击站姿。 腿往里面抠，不可以太全站直，因为你要上步，你要做的是上步斜线四十五度往左侧，因为你要踢右腿往左侧，而不是往前四十五度。有的人心里会觉得产生一个幻觉，觉得我操往前左脚上步了，你错了，你一定要往左，往左四十五度上步，然后踢出去，把你的重心全压在这个脚尖上，看脚尖。 发力，前脚掌发力，然后把你的力从下往上传播。而且你踢的时候要同时甩你的手来保持力的抵消。腿，右腿往左踢，右腿往左踢，手往右甩，保持一个力的抵消，保保持你的身体平衡。然后你的下巴甩出去的同时要贴你的右肩膀，不然的话往这边甩，下巴光会被打到，会被 KO。还有一件事就是你的胯要翻转。再来一次，上步四十五度，把这个。 还有迎面鼓屈膝的，怎么迎面鼓屈膝的？那就是 run。如果你的脚这样踢是，哎对这样踢直直的、直直的去踢出去，你没有把办法保证迎面鼓接触，所以你这个膝盖要弯曲一些。再来一次，把这个给。看我的右膝是弯曲一点，慢动作，slow down，I d very slow。嘘，膝盖弯曲一些。看到了。 而且你的左手要护头，之前我讲过左手要护头，但是这个事情呢，就是你要克制自己。为什么？你如果把手，你要告诉自己不护头。你现在踢的时候是这样踢，比赛的时候你的手可能抬不起来，所以在你要克制自己情况下呢，有一些有一些幅度晃动没有问题，但是尽量不要去动它，这是标准的啊。因为选手如果一旦被 KO 要承担自己的风险。然后看我的膝盖，怎么跨完全翻过来，膝盖我的。 右腿的膝盖完全是朝左方向的，这样就能看出你胯是不是翻过来。然后看，你膝盖冲这边，而脚尖要转上步，上步转，哎，要保证它。然后初学者你不会翻胯，做一个动作练习。呃，关门来，关门来。 看我的脚尖，左脚脚尖冲前，右脚膝盖冲天，手护头，然后这时候翻胯，同时转动你的膝盖冲左，还有你的脚尖往这边转，这是你要练习的，初学者要练习的，这样你就可以迅速的学会如何去翻胯。好，来换一个角度，来再看一次，转，转，转到这里，看我的整个腰的侧面，从腿的侧面，还有我的腰的侧面，全是冲他的，看到了？谢谢大家。